Bos días, nenos e nenas de primeiro. Hoxe vamos contar o conto de Ernesto o elefante. Ernesto vivía coa súa nai e o resto da manda. Durante o día camiñaban, comían e bebían. E polas noites dormían. Ernesto Era feliz, pero últimamente preguntábase que outras cousas había na vida, ademais de camiñar, comer, beber e dormir. Un día pasaron á beira dunha selva. Que iso? preguntou Ernesto a súa nai. Só é unha selva e non é lugar para elefantes bebés, respondeu a mamá. Pois parece maravilloso, pensou Ernesto. Ademais, eu xa non son un elefante bebé. Mentras a súa nai e o resto da Amanda continuaban a camiñar, comer e beber e a falar, esquecín decir que tamén fala e moito. Ernesto entrou na selva a sagachás e murmurou Agora vou divertirme un pouco. A selva non se parecía nada a que vira antes. Estaba chea de cores, luces brillantes e misteriosas sombras. Ernesto ficou fascinado e dixo Así que isto é a selva. Emocionante, aínda que dá un pouco de medo. Ernesto adentrouse máis e máis na selva. Pouco tempo despois, detívose e pensou tal vez debería volver, pero por onde viñera? Xa non podía ver ningún camiño e non había ninguén a quen preguntarle, así que camiñou a través das matogueiras. Daquela atopouse cun gorila que masticaba unha vara de bambú. Oh, que sorte, pensou Ernesto. Seguro que sabe como podo volver. Desculpa, podes axudarme? pensou Ernesto, e camiñou até un claro. Ao pouco tan tempo, viu un león deitado na erva. Desculpa, podes axudarme? perdínme e non podo atopar a miña mamá, dixo Ernesto. O león abriu un ollo e mirou para el un bocacho. Entón, abriu o outro ollo e dixo Non, por que había de facelo? déxame en paz e pechou de novo os ollos. Mais adiante, Ernesto atopou un hipopótamo que se estaba a bañar no río. Desculpa, podes axudarme? Perdime. Quero encontrar a miña mamá, dixo Ernesto. O hipopótamo nin sequer ollou para el. Non, vocexou, non podo axudarche. E marchou nadando. estaba moi preocupado. Sentía como se tivese un nó na gorxa. Entón, vi un cocodrilo a piques de se meter na agua. Desculpa, necesito axuda, por favor. Perdín a miña mamá. Podes axudarme? O crocodilo ollou para Ernesto, negou a modiño coa cabeza e desapareceu baixo a auga. Entón, Ernesto botouse a chorar. Mm, como podía encontrar o camiño de volta? Ata a súa nai sen ninguén o axudaba. De súpeto, escoitou un ruido moi leve preto dos seus pés. Non esteas triste, podo axudarche? Preguntou unha voz moi fina. Ernesto mirou para baixo e veu un rato. Non, ti non podes axudarme, respondeu Ernesto. Perdín a miña mamá e agora non sei como sair da selva e nunca máis a volverei ver. Si que podo axudarche. Lévame sobre ti e mostrarei o camiño, dixo o rato. Ernesto non podía crelo, pero como era un elefante moi educado, levantou o rato con cuidado e colocouno sobre a súa cabeza. Era mellor estar perdido con alguén que estar perdido só. Pero o ratiño sabía moi ben o camiño e mostroulle a Ernesto como sair da selva. Ernesto berrou, Mamá, mamá! Oh, meu amor, que alegría verte! Estaba tan preocupada, chorou a mamá. Eu tamén, dixo Ernesto. Agora, os dous sentíanse moi, moi felices por estar xuntos e tamén o o ratiño. que rápido e silandeiro volveu para a selva. E colorín colorado, o conto de Ernesto acabou. Gracias. Hola. Chao. Chao.